आजको सेसनमा हामी विशेष गरेर इएसबिआई e कन्सेप्टमाथि चर्चा गर्नेछौँ र मुख्य गरेर मैले आकाश सरको पनि तपाईँको चाहिँ बढी केमा इन्ट्रेस्ट रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाएँ हाम्रो के अरे समीपजीको आई थिङ्क अझै पनि तपाईँले पठाउनु होला र यसमा आई थिङ्क अलिकति म नेटलाई चाहिँ okay I think fine All right, so. Okay ethical ह्याकिङको विषयमा चाहिँ के छ भने समीपजी हाम्रो जुन चाहिँ मल्टिभर्सिटी क्लास मैले तपाईँलाई भनेको छु इच एन्ड एभ्री कुराहरू हाम्रो मल्टिभर्सिटी क्लासले तपाईँलाई दिन्छ है तपाईँले अब चाहिँ जे जे तपाईँलाई अब फर्दर चाहिँ मल्टिभर्सिटी बिजनेस मल्टिभर्सिटी डट कमले चाहिँ के अफर गर्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई तपाईँ हर कोहीलाई हर कोहीलाई एउटा पार्टनरसिपको अफर दिन्छ यो विषयमा बिस्तारी तपाईँ तपाईँहरूसँग हामी चर्चा गर्नेछौँ र भोलि तपाईँहरूले चाहिँ फर्दर फ्युचरमा पनि अनलाइन बिजनेस इन्टरनेट बिजनेसलाई चाहिँ एज अ आफ्नो पार्ट टाइम करियरको रूपमा लानुहुन्छ भने यो मल्टी बिजनेस मल्टिभर्सिटीले धेरै तपाईँहरूलाई मद्दत गर्नेछ यो सँगसँगै चाहिँ बाहिरको एक दुईवटा प्रोग्रामहरू छ है त्यो प्रोग्रामहरूको विषयमा पनि म तपाईँहरूलाई इन्ट्रोड्युस गराउनेछु जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ इन्टरनेट यो करियरलाई इन्टरनेट बिजनेसलाई एकदमै सहज ढङ्गबाट तपाईँहरूले चाहिँ बढाउनका लागि चाहिँ एकदमै सजिलो हुनेछ है त आकाश सर हुन्छ सो अब कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि आज भ्याइँदैन होला नभए म थोरै केही तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूलाई केही सफ्टवेयरहरू यो अब तपाईँहरू यो डिजिटल वर्ल्डमा जम्प गर्ने बित्तिकै केही सफ्टवेयरहरू एकदमै जान्नुपर्ने हुन्छ त्यो सफ्टवेयरको विषयमा आज हामी भ्याउँदैन होला सायदै म भोलि तपाईँहरूलाई चलाउन सिकाउँछु र हाम्रो के अरे तपाईँहरू दुवैजनाको ल्यापटप छ कि छैन तपाईँहरूको छ सर मेरो अब अफिसियल ल्यापटप छ मैले राखेर आएँ त्यति भयो मैले जोइन गरेँ भइहाल्यो त्यति भयो त हाम्रो हाम्रो के अरे समीपजीको ल्यापटप छ कि छैन हाम्रो समीपजीको नेट स्लो छ कि के हो समीपजी सुनिराख्नु भएको छ ओके आई थिङ्क अहिले आउनुहुन्छ होला सो हामी चाहिँ आकाश आकाश के अरे अक्षय सर आकाश मैले भनेछु हिजोबाट अक्षय सर हजुर है के अरे अक्षय सर हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्छौँ र हुन्छ समीपजी तपाईँसँग ल्यापटप छ नि होइन सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको अलिकति तपाईँहरूलाई म ल्यापटप छैन ओके के अरे सक्दो तपाईँ अब भोलि इन्टरनेटमा झन् एथिकल ह्याकिङको कुराहरू गरिराख्नु भएको छ यस्तो कुराहरू तपाईँ टेक्निकल लाइनमा जानुहुन्छ भने चाहिँ ल्यापटप जरुरी छ है जस्ट तपाईँको एफिलिएट बिजनेस गर्न बरु तपाईँको ल्यापटप नभए पनि केही फरक पर्दैन होइन एफिलिएट बिजनेस गर्नको लागि अनि त्यस पछाडि यो तपाईँको चाहिँ डिजिटल्ली नर्मल्ली इन्सुरेन्स बिजनेस गर्नको लागि अथवा चाहिँ तपाईँले तपाईँको चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस गर्नको लागि बरु मोबाइलबाटै तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ तर केही कुराहरू तपाईँ जस्तो भोलि कोडिङ साइटमा जानुहुन्छ एथिकल ह्याकिङ साइटमा जानुहुन्छ वेबसाइटको साइटमा जानुहुन्छ अलिकति हाइली तपाईँ ब्लग एडसेन्सतिर जानुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्यापटप चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ र त्यो सँगसँगै अब मोबाइलबाट पनि तपाईँले रन गर्न सक्ने चाहिँ मैले तपाईँलाई भनि नै हालेँ है त हुन्छ सो सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ भने आज return of online market online मार्केटमा चाहिँ कस्तो रिटर्न हुन्छ त भन्ने कुरा सबभन्दा फर्स्टमा आज हामी हेर्छौँ है त ओके सो यहाँ के छ त भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई यहाँ यो पिक्चरले पनि तपाईँहरूलाई एकदमै क्लियर जहाँसम्म लाग्छ मलाई तपाईँहरूले यो पिक्चरले पनि धेरै सहज बनाउँछ पक्कै पनि तपाईँहरूलाई हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा यहाँ नोट लिन्छौँ र तपाईँको चाहिँ यो नोट लिएर यसलाई अलिकति तल तानेर तपाईँहरूले यो पिक्चर देखिराख्नु भएको छ राइट यो पिक्चरले के भन्छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने यो पिक्चरले केही न केही बोलिराखेको छ है यो पिक्चरले केही न केही बोलिराखेको छ के के बोल्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँको के अरे अक्षर सर यो पिक्चरले चाहिँ के बोल बोल्छ जस्तो लाग्छ यो हाम्रो सर ब्लक चेन हो यो ओके नाइस ट्राई हाम्रो के अरे समीप समीप समीपजी तपाईँ तपाईँ के जस्तो लाग्छ रिटर्न अफ अनलाइन मार्केटको यो यो चाहिँ के हो के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई सुनिराख्नु भएको छ समीपजी समीप सर सुनिराख्नु भएको छ तपाईँले आई थिङ्क उहाँको नेट प्रब्लम छ एनिवे हामी के अरे डाइरेक्टली चाहिँ हामी अगाडि बढौँ है त के अरे चाहिँ अक्षय सर यो के तपाईँको के अरे अन गरेर राख्नुहोस् तपाईँको के अरे क्यामरा अन गरेर राख्नुहोस् त तपाईँ के गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा त क्लियर हुनु पऱ्यो नि तपाईँ क्लासमा आए पछाडि एटेन्टिभली प्लिज है एटेन्टिभली कि क्लासै एटेन्ड गर्नु हुँदैन एटेन्ड गरिसके पछाडि चाहिँ वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट आफ्नो फोकस सबै कुरा हुनुपर्छ है त समीप समीपजी तपाईँको आफ्नो क्यामेरा अन गरेर राख्नुहोस् ओके सो हामी यो चार्टको विषयमा थोरै हेर्छौँ अक्षय सर के हेर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अनलाइन मार्केटको रिटर्न चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो अनलाइन अनलाइन वर्कमा चाहिँ काम गर्दाखेरि बिगिनिङ फेज चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या सर है बिगिनिङ फेज चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै धेरै हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुको फेजमा राइट र हाम्रो इन्कम चाहिँ के हुन्छ एकदमै थोरै हुन्छ क्या हाम्रो अर्निङ चाहिँ बुझ्नुभयो नि यहाँ यो साइडले के भन्छ यो साइडले के यो यो साइडले के भन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो वर्क वर्कलाई चाहिँ यो साइडले डिसाइड गर्छ क्या सुरुमा जस्तो तपाईँले अनलाइन मार्केटमा काम गर्नुभयो भने तपाईँले आफैले ल्यान्डिङ पेजहरू बनाउन सिक्नुपर्छ ल्यान्डिङ पेजहरू बनाउनु पऱ्यो अप्टिन पेजहरू बनाउनु पऱ्यो फनलहरू अझ बनाउनुभन्दा अगाडि पनि तपाईँले सिक्नु पऱ्यो होइन अनि सिकिसके पछाडि तपाईँले बनाउनु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि ग्राफिक डिजाइनमा तपाईँ अब ग्राफिक डिजाइनको कामहरू पनि आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ सुरु सुरुमा नर्मल्ली तपाईँले भिडियो एडिटिङ यो कन्टेन्टसँग रिलेट कुराहरू पनि आफैले सोच्नुपर्ने हुन्छ अथवा भोलि तपाईँले भनौँ न मार्केटमा प्रेजेन्ट भइसके पछाडि तपाईँले आफ्नो मार्केटिङ स्किल्सहरू पनि डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो तपाईँको चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल्सहरू पनि डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ हो कि नै सो त्यो केसमा चाहिँ तपाईँको बिगिनिङमा वर्क चाहिँ धेरै हुन्छ यो यो यो साइडले के भन्छ त यो साइडले एकदम धेरै तपाईँको बिगिनिङ फेजमा चाहिँ तपाईँले काम गर्नुपर्छ भन्छ के है बिगिनिङ फेजमा र लर्निङ गर्नुपर्ने भएको हुनाले धेरै नै गर्नुपर्ने हुन्छ यो अब यो साइटले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि अर्निङको विषयमा कुरा गर्छ तपाईँले धेरै काम गरे पनि सुरुमा चाहिँ तपाईँको थोरै नै अर्निङ हुन्छ तर तर एउटा लेभल चाहिँ हजुर एउटा लेभल चाहिँ यस्तो आउँछ जब तपाईँले चाहिँ यो कुराहरू पर्फेक्ट हुँदै म्याच्योर हुँदै हुँदै हुँदै गए पछाडि तपाईँको वर्क चाहिँ के हुँदै जान्छ घट्दै घट्दै घट्दै घट्दै घट्दै घट्दै घट्दै जान्छ फेरि यताबाट तपाईँको अर्निङ चाहिँ के हुँदै जान्छ फेरि बढ्दै बढ्दै बढ्दै बढ्दै बढ्दै बढ्दै जान्छ राइट सो यो एकदमै यो चार्टले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामीले अनलाइन मार्केटमा यो इन्टरनेट बिजनेसमा छिरिसके पछाडि चाहिँ सुरुको सुरुको फेजमा चाहिँ धेरै धेरै धेरै धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि जब हामीले चाहिँ एक लेभलमा हामी पुग्दै पुग्दै पुग्दै जान्छौँ तपाईँको हाम्रो कामहरू चाहिँ घट्दै घट्दै घट्दै घट्दै जान्छ फेरि हाम्रो अर्निङ साइड चाहिँ के हुँदै जान्छ एक्सपान्ड हुँदै हुँदै हुँदै हुँदै जान्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ यो टाइपको इन्डस्ट्री हो होइन किन त हामीले अनलाइनमा मेहनत किन मैले आफ्नो वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट यो इन्डस्ट्रीमा लगाइराखेको छु भन्दाखेरि आई नो द रिजल्ट अनि मैले त्यो रिजल्टलाई मैले एक्सपिरियन्स अनुभव गरेको छु होइन सो द्याट मैले यो यो क्षेत्रमा आफूले अझ बढी चाहिँ के गरिराखेको छु ट्राई मेहनत गरिराखेको छु होइन तपाईँहरूलाई पनि म यही सजेस्ट गर्छु कि लाइक यो इन्डस्ट्री भनेको ठुलो एउटा भयङ्कर इन्डस्ट्री हो अनि एटलिस्ट यसमा जम्प गर्नुहोस् र तपाईँहरूले जब जम्प गर्नुहुन्छ सुरुको फेजमा मेबी तपाईँहरूले धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ बिगिनिङ फेजमा तर त्यो त्यो वर्कहरू त्यो फेजहरू तपाईँको चाहिँ के हुँदै जान्छ गर्दै गर्दै गर्दै एउटा लेभलमा आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँले काम नगरिकन पनि तपाईँको अर्निङ आउँछ जसलाई हामी के के भन्छौँ प्यासिभ इन्कम भन्छौँ राइट अब यो विषयमा अब हामी यो इएसबिआई e कन्सेप्टको विषयमा चाहिँ कुरा गर्छौँ एभरेज नर्मल्ली तपाईँलाई के लाग्छ मान्छेसँग चाहिँ के के कुराहरू चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ what does um every person होइन हरेक मान्छेसँग हुने कुराहरू चाहिँ के के जस्तो लाग्छ every person has person has हरेक मान्छेसँग चाहिँ के के हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई नर्मल्ली नर्मल्ली जुन चाहिँ तपाईँसँग पनि छ मसँग पनि छ हरेक मान्छेसँग चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ एभरेजमा चाहिँ अब एभरेजमा चाहिँ अब नलेज हुन्छ ब्रेन हुन्छ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हेर्नुहोस् है यसले के भन्छ किन भन्दाखेरि हरेक मान्छेसँग के हुन्छ आइडिया हुन्छ राइट हरेक मान्छेसँग सर्टेन सर्टेन लेभलको के हुन्छ टाइम हुन्छ हरेक मान्छेसँग नलेज तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हुन्छ इनर्जी हुन्छ एक्सपिरियन्स केही उसले गरेको छ भने एक्सपिरियन्स हुन्छ एक्सपर्टिज <coughs> हुन्छ यो हरेक मान्छेसँग हुने कुरा हो जुन चाहिँ तपाईँसँग पनि छ मसँग पनि छ एबिसिडी हर व्यक्तिसँग चाहिँ यो कुरा चाहिँ हुन्छ एभरेज मान्छेसँग यो कुरा हुन्छ अब बाँकी मान्छेले फर्दर फ्युचरमा चाहिँ फर्दर काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा लेभलको सक्सेस पाउँछ त्यो सक्सेस पाउनको लागि चाहिँ उसले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यही नै कुरालाई के गरेको हुन्छ लिभरेज गरेको हुन्छ है उसले आफ्नो आइडियालाई आफ्नो बढी आइडियालाई घुमाएर आफ्नो टाइमलाई अझ बढी मोबिलाइज गरेर आफ्नो नलेजलाई अझ बढी त्यसलाई चाहिँ लिभरेज गरेर इनर्जीलाई लिभरेज गरेर एक्सपिरियन्स एक्सपर्टिजलाई लिभरेज गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि उसले आफ्नो सक्सेसको बाटो चाहिँ तय गरेको हुन्छ आफ्नो सक्सेसको यात्रा चाहिँ तय गरेको हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि के डिस्टर्ब आइरहेछ त्यहाँ ए ट्रेक्टर गयो एउटा के गर्ने सर अब यो रुरल एरिया हो हाम्रो ड्युटी होइन मान्छेहरू आफ्नो तरिकाले हिँड्छन् बाहिर ओके ओके ठिक छ हो so every person has time energy expertise knowledge and तपाईँको चाहिँ इनर्जी कसले यो कुरालाई कति प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा मात्र नै हो है र अब यो सेसनमा हामी अर्को के कुरा गर्छौँ भने टाइप्स अफ इन्कमको विषयमा संसारमा चाहिँ कति टाइप्सको इन्कम हुन्छ अनि त्यस पछाडि types of people according to profession किनभने कति मान्छेलाई कति धेरै कति मान्छेलाई के थाहा छैन भन्दाखेरि टाइप्स अफ इन्कम नै थाहा छैन टाइप्स अफ इन्कम किनभने हरेक मान्छे आम्दानीकै लागि कमाउनकै लागि पछाडि लागिराखेको हुन्छ नि हो कि नै हरेक मान्छे कमाउनकै लागि के गरिराखेको हुन्छ लागिराखेको हुन्छ त्यो चाहे उसले व्यवसाय गरोस् चाहे उसले जब गरोस् चाहे उसले अन्टरप्रिन्यरसिप गरोस् ऊ चाहिँ के को लागि भागिराखेको हुन्छ एट द इन्ड कमाउनकै लागि भागिराखेको हुन्छ अब त्यो कमाउनका लागि कमाउनका लागि चाहिँ लागिराख्दाखेरि उसलाई चाहिँ के थाहा हुँदैन भन्दाखेरि मैले कस्तो टाइप्सको अर्निङ गरिराखेको छु भन्ने कुरा चाहिँ उसलाई के हुँदैन थाहा हुँदैन र म तपाईँ तपाईँ विशेष गरेर यो क्लासमा रहनु भएको हुनाले म तपाईँलाई के भन्छु भने एटलिस्ट तपाईँ हामीले चाहिँ आफ्नो अर्निङ सोर्सेसहरू आफ्नो इन्कम टाइप्सहरू चाहिँ रिकग्नाइज गरौँ होइन राइट यो कुराहरू मैले पनि जब मैले आफ्नो जब करियरमा हुँदाखेरि मलाई थाहा थिएन होइन र जब मैले थाहा पाएँ यो विषयमा म एकदमै वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट फोकस्ड भएर लागिराखेको छु सो त्यो कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ इन्कमको टाइम अर्को दोस्रो मैले के कुरा भन् भने भन्दाखेरि types of types of people according to profession होइन प्रोफेसनको आधारमा चाहिँ कति प्रकारको चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ हुन्छन् भन्ने कुरा अर्को दोस्रो होइन जस्तो म एउटा फेल गर्छु तपाईँ एउटा फेल गर्नुहुन्छ एबिसिडी हर कोही संसारको eight billion eight billion plus तपाईँको चाहिँ पपुलेसन छ राइट एट बिलियन प्लस तपाईँको चाहिँ पपुलेसन छ यो एट बिलियन पपुलेस पपुलेसनले चाहिँ केही न केही चाहिँ गरिराखेको हुन्छ है समीपजी तपाईँको अब के अरे क्लास चाहिँ छुट्यो तपाईँको साइड नेट प्रब्लमले होला है सो कन्टिन्यू गर्दै जानु होला ओके ठिक छ ठिक छ एट बिलियन प्लस तपाईँको चाहिँ संसारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पपुलेसन छ होइन अब यो एट बिलियन प्लस पपुलेसनले संसारमा केही न केही गरिराखेको हुन्छ तर धेरै मान्छेलाई के थाहा छैन भन्दाखेरि म कुन क्याटेगोरीमा छु भन्ने कुरा थाहा छैन होइन समीप सर तपाईँको क्यामरा अन गरेर राख्नु होला ट्याक्कै है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि म आज यो सेसनमा यही तपाईँहरूलाई सिकाउँछु संसारमा चाहिँ कति क्याटेगोरीको मुख्य गरेर कति क्याटेगोरीको इन्कम हुन्छ अनि दोस्रो भनेको चाहिँ कति कति प्रकारको चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ संसारमा चाहिँ हुन्छ त्यो विषयमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ है त सो टाइप्स अफ इन्कम भन्ने बित्तिकै विशेष गरेर हामीले तिन प्रकारको अर्निङको विषयमा विशेष गरेर three three types of earning हुन्छ थ्री टाइप्स अफ अर्निङ हुन्छ भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ तपाईँको चाहिँ एक्टिभ इन्कम तपाईँको चाहिँ active active income passive income र अर्को चाहिँ पोर्टफोलियो इन्कम भनेर चाहिँ भन्छ है पोर्टफोलियो इन्कम भनेर भन्छ होइन यो तिन क्याटेगोरीको विशेष गरेर आम्दानीको विषयमा कुरा गरिन्छ तर यो तिनवटा मध्ये पनि आज यहाँ चाहिँ हामी यो दुईवटा इन्कमको विषयमा कुरा गर्छौँ है नम्बर वान भनेको चाहिँ एक्टिभ इन्कमको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ दोस्रो भनेको चाहिँ पासिभ इन्कमको विषय विषयमा कुरा गर्छौँ है त र अर्को भनेको चाहिँ टाइप्स अफ पिपुल संसारमा चाहिँ कति क्याटेगोरीको पिपुल हुँदो रहेछ संसारमा चाहिँ चार क्याटेगोरीको मान्छे चाहिँ हुँदो रहेछ संसारमा चार क्याटेगोरीको फोर क्याटेगोरिज अफ पिपुल है four categories of people according to according to profession प्रोफेसनको आधारमा चाहिँ संसारमा चाहिँ कति क्याटेगोरीको मान्छे हुँदो रहेछ हाम्रो अक्षर कति कति क्याटेगोरीको हुँदो रहेछ फोर टाइप्सको फोर क्याटेगोरीको समीप सर फोर क्याटेगोरीको संसारमा चाहिँ मान्छे हुँदो रहेछ जसलाई हामी के भन्छौँ त भनेर भन्नुहुन्छ भने ESBI E stands for employee है E stands for employee S stands for self employee B B stands for business owner र I stands for investor I stands for investor so हेर्नुहोस् है संसारमा कि त मान्छे इम्प्लोइ हुन्छ कि त मान्छे सेल्फ इम्प्लोइ हुन्छ कि त मान्छे बिजनेस ओनर हुन्छ कि त मान्छे इन्भेस्टर हुन्छ पैसा कमाउनको लागि केही न केही मान्छे हुनै पर्छ यो चारवटा क्याटेगोरीको कहीँ न कहीँ पर्छ र अब प्रश्न उठ्न सक्ला जस्तो तपाईँ इम्प्लोइ को हुन सक्ला होइन इम्प्लोइ भनेको को होला त समय ओ के अरे समीप सर को होला इम्प्लोइ भनेको तपाईँको विचारमा दैनिक अथवा मासिक भत्ता खाएर कर्मचारी अथवा निजी काम गर्ने कर्मचारीहरू इम्प्लोइ भनेको चाहिँ त्यो वर्गको त्यो वर्गको मानिसहरू पढ्ने गर्छन् जसले चाहिँ आफ्नो के ट्रेड गर्छ सेल गर्छ आइडिया सेल गर्छ टाइम सेल गर्छ नलेज सेल गर्छ एक्सपिरियन्स र इनर्जी सेल गर्छ एक्सपर्टिज सेल सेल गर्छ अथवा ट्रेड गर्छ एक्सचेन्ज गर्छ है मतलब तपाईँको चाहिँ आफ्नो आठ घन्टा ड्युटी कुनै अफिसलाई दिन्छ अर्गनाइजेसनलाई दिन्छ त्यो बापत होइन दैनिक मेबी दुई सय चार सय पाँच सय वाट एभर होइन एक हजार दुई हजार कति हुन्छ आफ्नो क्यापेसिटी अनुसारको चाहिँ टाइम एक्सचेन्ज गरे बापत चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अर्निङ पाउँछ भने तिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इम्प्लोइ भन्छौँ होइन तपाईँको for for example for example इक्जाम्पलको हुन सक्ला त इक्जाम्पल भन्न सक्नुहुन्छ सर इक्जाम्पल भन्न सक्नुहुन्छ अक्षय सर इक्जाम्पल इम्प्लोइको हजुर मै छु अब एउटा इक्जाम्पल अरू अर्गनाइजेसनको लागि अब अरू बिजनेस लागि म अब के भन्छ सर्टेन टाइमको लागि काम गर्छु म आफ्नो नलेज एक्सपिरियन्स आफ्नो टाइम आफ्नो के भन्छ इम्पोर्ट सबै लगाएर मेहनत गर्छु त्यो बाबत मैले रिटर्न पाउने भनेको अब मन्थली हो हजुर इम्प्लोइ भनेको त्यो वर्गको मान्छे हो जसले चाहिँ आफ्नो टाइम एक्सपर्टिज नलेजलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गर्छ ट्रेड गर्छ त्यसलाई जस्तो हो एउटा डक्टर तपाईँको चाहिँ पन्ध्र बिस वर्ष पच्चिस वर्ष चाहिँ ग्रेजुएट हुन्छ स्कुल हुन्छ स्कुल पढ्छ कलेज जान्छ युनिभर्सिटी जान्छ जब उनी ऊ चाहिँ युनिभर्सिटीबाट चाहिँ के हुन्छ आउट हुन्छ ग्रेजुएट हुन्छ उसले के गर्छ त एउटा चाहिँ कुनै हस्पिटलमा जोइन गर्छ इन्टर्नसिप गर्छ त्यस पछाडि जब गर्न थाल्छ नाइन टु फाइभ जब गर्न थाल्छ भने ऊ के भयो त इम्प्लोइ भयो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डक्टर इन्जिनियर भनौँ होइन तपाईँको चाहिँ सर्टेन क्वालिफिकेसन एउटा क्राइटेरिया उसले पढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ क्वालिफाई गर्छ अनि त्यो बापत उसले चाहिँ त्यो आफ्नो टाइम आफ्नो एक्सपर्टिजलाई एक्सचेन्ज गर्छ अर्गनाइजेसनसँग भने त्यो क्याटेगोरीको लागि चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौँ त इम्प्लोइ क्याटेगोरीको चाहिँ मा मानिसहरू चाहिँ हामी भनेर चाहिँ भन्छौँ है अब नेक्स्ट कम सेल्फ इम्प्लोइ है सेल्फ इम्प्लोइ <laughs> भनेको चाहिँ को होला जस्तो लाग्छ अक्षय सरलाई सेल्फ इम्प्लोइ भनेको चाहिँ अनुमानित अनुमानित यत्तिकै भन्नुहोस् सेल्फ इम्प्लोइ भनेको चाहिँ को होला जस्तो लाग्छ अब सेल्फ इम्प्लोइ भनेको त्यो मान्छे अब कस्तो हुन्छ मेरो विचारमा भन्दाखेरि गेस है जस्ट ओके नो वरिज नोरेज ट्राई आफ्नो भित्र आफ्नो नलेज आफ्नो टाइम आफ्नो एक्सपर्टिज युज गरेर आफ्नो एउटा आफ्नो लागि काम गर्छ आफ्नो लागि हजुर आफ्नो हजुर आफ्नो लागि काम गरेर पैसा कमाउँछ आफ्नो लागि काम गरेर अरूलाई सर्भिस प्रोभाइड गरेर अर्निङ गर्छ भने त्यो चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइ हो अरूको अन्डरमा बस्नु परेन अरूको बिजनेसमा इन्भल्भ हुनु परेन आफ्नो बिजनेस रन गरेर आफूले सेल्फ अर्निङ गर्नको लागि त्यो सेल्फ इम्प्लोइ भयो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हो सेल्फ इम्प्लोइ भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली सेल्फ इम्प्लोइ भनेको चाहिँ त्यो वर्गको मान्छे हो जसले चाहिँ किनभने अघि नै अब समीपजी छु छुट्नुभयो समीप सर है हामीले भनेको थियो हरेक मान्छेसँग आइडिया कि त हुन्छ कि त नलेज हुन्छ कि त एक्सपर्टिज हुन्छ कि कि त एक्सपिरियन्स हुन्छ अब यो मैले चाहिँ किन चाहिँ मैले आफ्नो बेकारमा टाइम त्यो अर्गनाइजेसनलाई दिने किन आफ्नो एक्सपर्टिज म खुद आफ्नो लागि प्रयोग गर्छु नि म आफ्नो बोस आफै बन्छु नि त्यो इम् सेल्फ इम्प्लोइको हो चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेफिनेसन भनेको चाहिँ त्यो जसले चाहिँ आफ्नो टाइम इनर्जी एक्सपर्टिज आफ्नो लागि प्रयोग गर्छ अक्षय सरले भन्नुभयो जस्तै आफ्नो सर्भिस त्यो कुरालाई सब सर्टेन सर्भिस एक्सचेन्ज गर्छ त्यो एक्सचेन्ज गरे बापत उसले चाहिँ रिटर्नमा के के पाउँछ त सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी पाउँछ होइन विशेष गरेर जो चाहिँ बोसको प्रेसरमा बस्न मन पराउँदैन नाइन टु फाइभ जब गर्न मन पराउँदैन जो चाहिँ एउटा चाहिँ फ्रिडम लाइफस्टाइल जिउन चाहन्छ त्यो क्याटेगोरीको मान्छेहरू कुन क्याटेगोरीमा आयो त सेल्फ इम्प्लोइ क्याटेगोरीमा आयो है सेल्फ इम्प्लोइ क्याटेगोरीमा आयो र इक्जाम्पल जस्तो तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ इम्प्लोइ डक्टर हुनसक्छ भन्दा भने अब सेल्फ इम्प्लोइको हुनसक्छ त भन्दाखेरि ए डक्टरले डक्टरले चाहिँ एउटा कुनै क्लिनिक खोल्यो फार्मेसी खोल्यो होइन उसले नाइन टु फाइभ त गर्छ नै गर्छ नाइन टु फाइभ सँगसँगै चाहिँ उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ यो नाइन टु फाइभ सँगसँगै मेरो जब त छँदैछ एउटा चाहिँ अब यही क्षेत्र मेरो अनुभव पनि छ म चाहिँ एउटा सर्टेन सानो क्लिनिक चलाउँछु होइन जसले गर्दाखेरि मेरो एक्स्ट्रा अर्निङ होस् एक्स्ट्रा आम्दानी होस् भनेर चाहिँ उसले चाहिँ क्लिनिक चलायो सञ्चालन गर्यो भने ऊ के भयो सेल्फ इम्प्लोइ भयो राइट अथवा उसले हस्पिटल नै छोडेर अब ऊ एक्सपिरियन्स छ भने त उसले फुल टाइम अझ आफ्नो चाहिँ क्लिनिक चलायो भने मेबी अझ धेरै उसले अर्निङ गर्न सक्छ होइन भनिसके पछाडि उसले आफ्नो टाइम आफ्नो इनर्जी आफ्नो एक्सपर्टिज आफ्नो नलेजलाई चाहिँ खुद आफ्नो लागि प्रयोग गर्यो they are call self employee वर्गका मान्छेहरू हुन् उनीहरू चाहिँ सेल्फ इम्प्लोय वर्गका मान्छेहरू अब यसको इक्जाम्पलहरू थुप्रै हुनसक्छ जस्तो तपाईँको चाहिँ सानो चाहिँ एउटा चाहिँ क्याफे चलाउँछन् रेस्टुरेन्ट चलाउँछन् फ्यान्सी सप चलाउँछन् अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बार्बर सप चलाउँछन् ब्युटी पार्लर चलाउँछन् उनीहरू के हो त सेल्फ इम्प्लोइ मान्छेहरू हुन् है खुद आफ्नो लागि चाहिँ आफ्नो आफ्नो टाइम इनर्जी एक्सपर्टिजलाई चाहिँ एक्स स्पेन्ड गर्छन् त्यो बापत चाहिँ अर्निङ गर्छन् सो दे आर कल्ड के त सेल्फ इम्प्लोइ वर्गका मान्छेहरू हुन् कम्स बिजनेस ओनर अब बिजनेस ओनर भनेको को हुनसक्छ समीप सर को हुनसक्छ बिजनेस ओनर भनेको जसले कुनै पनि व्यवसाय चाहिँ आफू आफू त्यसको मुख्य मान्छे भएर प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ र अरूहरूलाई पनि रोजगार दिइरहेको छ ओके द्याट्स ग्रेट है हो बिजनेस ओनर भनेको चाहिँ त्यो वर्गको मान्छे हो होइन एउटा बिजनेस ओनर बन्नका लागि धेरै क्राइटेरिया तपाईँहरूले फुलफिल गर्नै पर्छ होइन फर्दर फ्युचरमा यदि तपाईँहरूको तपाईँहरू पनि के फ्युचरमा चाहिँ बिजनेस गर्छु सेल्फ इम्प्लोय गर्छु भन्ने टाइपको तपाईँहरूसँग चाहिँ माइन्ड सेट छ भने एटलिस्ट पनि यही वेबिनारको थ्रुबाट म तपाईँहरूलाई के सजेस्ट गर्छु यो त मैले खुद आफूले अनुभव गरेर तपाईँहरूलाई भन्दैछु होइन आफैले आज बिजनेस रन गरिराख्दाखेरि त्यो अनुभवले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई भन्दैछु विशेष गरेर बिजनेस बिजनेस रन गर्नका लागि मैले विशेष गरेर एफिलिएट मार्केटिङ सिकेर पनि धेरै कुरा मैले सिकेँ क्या यदि तपाईँहरू फर्दर फ्युचरमा बिजनेस रन गर्दै हुनुहुन्छ भने एज अ बिजनेस ओनर काम गर्नका लागि केही कुराहरूमा तपाईँहरूले चाहिँ मास्टर गर्नु पर्ने हुन्छ जसमा तपाईँहरूले मार्केटिङमा त तपाईँहरू मास्टर हुनैपर्छ मार्केटिङमा चाहे तपाईँहरूले हो हामी विशेष गरेर यो कोर्सहरूमा डिजिटल मार्केटिङ फिजिकल मार्केटिङ तपाईँको चाहिँ यो यो मार्केटिङ स्ट्राटेजीको विषयमा पनि कुरा भ्याएसम्म गर्छौँ होइन बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा चाहिँ यसको फुल कोर्स छ तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यो डिजिटल मार्केटिङसँग सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ अझ चाहिँ तपाईँको मास्टर गर्नुपर्ने कोर्स हो यो डिजिटल मार्केटिङको सो बिजनेस फर्दर फ्युचरमा यदि समीपजी तपाईँ गर्दै जानुहुन्छ जा चाहनुभएको छ अनि त्यस पछाडि हाम्रो आ अक्षय सरले चाहिँ केही अब भोलि व्यवसाय गर्ने सोच राख्नुभएको छ भने मा लेखेर पनि राख्नुहोस् तपाईँहरूले मार्केटिङमा तपाईँहरूले मास्टर गर्नै पर्छ दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ sales and closing sales and closing एउटा बिजनेसमा रेभेन्यू तपाईँहरूले ल्याउनका लागि के चाहिन्छ सेल्स एन्ड क्लोजिङमा तपाईँहरूले मास्टर गर्नै पर्छ र थर्ड भनेको तपाईँहरूले के चेक गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि बिजनेस गर्दाखेरि त्यो बिजनेस प्रफिटेबल छ कि छैन स्केलेबल छ कि छैन त्यो कुरालाई तपाईँहरूले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो यो विषयमा हामी लेटर अन भ्याएसम्म बिजनेस गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले के के चाहिँ कुरालाई चाहिँ मेजर गर्नुपर्छ त्यो पोइन्टमा पनि आउँछौँ तर हाम्रो चाहिँ यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि बिजनेस ओनर भनेको चाहिँ को हो त भन्दाखेरि बिजनेस ओनर भनेको चाहिँ त्यो वर्गको मान्छे हो जसले चाहिँ जसले चाहिँ अरूको टाइम अरूको इनर्जी अरूको एक्सपर्टिज अरूको नलेजलाई के गर्छ किन्छ होइन त्यो किनेर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ बिजनेस गर्छ they are call business owner right बिजनेसमा तपाईँको चाहिँ लिभरेज भन्ने वर्ड युज हुन्छ विशेष गरेर यो लिभरेज वर्डको विषयमा एकदमै ब्रिफ हामी यो यही विषयमा लगभग एक घन्टा जति हामी कुरा गर्न सक्छौँ बिजनेस ओनरले यही गर्छ कि तपाईँको अरूको टाइम इनर्जी एक्सपर्टिज नलेजलाई चाहिँ लेभरेज गर्ने काम गर्छ आजको समयमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेसलाई मात्र चाहिँ बिजनेस ओनरले लिभरेज गर्दैन आजको समयमा चाहिँ बिजनेस ओनरले केलाई लिभ दोस्रो कुरा केलाई लिभरेज गर्छ भन्दाखेरि टेक्नोलोजीलाई लिभरेज गर्ने गर्छ आज विशेष गरेर तपाईँको बिजनेस ओनरले टेक्नोलोजीलाई म्याक्सिमम लिभरेज गरेर पनि चाहिँ बिजनेस गरिराखेका छन् भनिसके पछाडि यति हामी बुझौँ कि बिजनेस ओनर भनेको चाहिँ त्यो वर्गको मान्छे हो जसले के किन्दो रहेछ अरूको टाइम इनर्जी एक्सपर्टिज नलेजलाई किनेर चाहिँ बिजनेस गर्दो रहेछ जोसँग चाहिँ दुई सय चार सय एक हजार दस हजार इम् इम्प्लोइहरू छन् कर्मचारी छन् उसको अन्डरमा छन् they are call business owner clear हुनुहुन्छ समीप सर क्लियर हुनुहुन्छ अक्षय सर क्लियर हुनुहुन्छ नि ओके सो फर इक्जाम्पल म तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल दिन्छु इक्जाम्पल को हुनसक्छ त भन्दाखेरि यो सेल्फ इम्प्लोइ लेट सपोज यो डक्टर बनिरहेको थियो उसले चाहिँ क्लिनिक फार्मेसी खोल्यो सेल्फ इम्प्लोइ गर्यो अब चाहिँ उसलाई लाग्यो कि कति यो हो के अरे एक्लैले के चलाउनु म चाहिँ हो के अरे दस पन्ध्र बिसजना चाहिँ कर्मचारी लगाएर अलिकति लगानी गरेर चाहिँ होइन म चाहिँ अलिकति ठुलो बिजनेस चलाउँछु रन गर्छु लेट सपोज उसँग चाहिँ त्यो किसिमको मानसिकता आयो होइन उसले चाहिँ एउटा हस्पिटल खोल्यो होइन क्लिनिकबाट चाहिँ उसले चाहिँ हस्पिटलमा हस्पिटल खोल्यो होइन तपाईँको चाहिँ डक्टरहरू हायर गरेर अकाउन्टेन्टहरू हायर गरेर तपाईँको चाहिँ होइन नर्सेसहरू हायर गरेर चाहिँ उसले चाहिँ बिजनेस रन गर्यो भने ऊ चाहिँ के भएछ बिजनेस ओनर भयो है उसको अन्डरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इम्प्लोइहरू हुने भयो र त्यो इम्प्लोइहरूको टाइम इनर्जी एक्सपर्टिज नलेज आइडियाजलाई चाहिँ उसले चाहिँ कन्ज्युम गरेर चाहिँ के गर्ने भयो त बिजनेस गर्ने भयो भनिसके पछाडि they are called business owner है क्लियर हुनुहुन्छ अक्षय सर यो तिनवटा क्याटेगोरीमा हजुर क्लियर छौँ अब सेल्फ पछि अब यसलाई एक्सपान्ड गरेर बिजनेसमा लान सकिन्छ exactly exactly last but not least एउटा च्याप्टर छ अब इन्भेस्टर है इन्भेस्टर भनेको को हुनसक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई Akshay sir okay Sameep sir let's go को हुनसक्छ जस्तो लाग्छ इन्भेस्टर भनेको इन्भेस्टर भनेको बिजनेसको मुख्य आउटकट आफ्नो नभई अरूको अरूको बिजनेसमा लगानी गर्ने सहायक लगानी लगानी गर्ने व्यक्तिहरू जसको इच्छा हिस्सा रहेको हुन्छ ओके अक्षय अक्षय सरलाई के लाग्छ इन्भेस्टर भनेको चाहिँ को हो जस्तो लाग्छ अब यस्तो हो नर्मली कुरा गर्दाखेरि अब सबैजना इन्भेस्टर हुन पाउँछन् जेनरल पब्लिकदेखि लिएर बिजनेसम्यानसम्म पनि यस यस अहिलेको समयमा अनि अब अब फ्याक्ट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब बिजनेसको अब जुन प्रोमोटरहरू हुन्छ नि अब प्रोमोटर्सको पनि अब छुट्टै अब सेयर हुन्छ त्यसपछि पब्लिक सेयर पनि छुट्टै छ अहिले त मार्केटमा दुइटै छ होइन त्यसपछि प्राइमरीबाट पनि जान मिल्यो सेकेन्डरीबाट पनि जान मिल्यो अब त्यो चलेकै ट्रेन्ड छ नि त अहिले बिजनेसमा है अब यो सेल्फ बिजनेसमा त अब जसको हो उसले आफ्नै मात्र इन्भेस्ट गरेको हुन्छ अनि अब सेल्फ बिजनेस बिजनेसमा कन्भर्ट भइसकेपछि अब प्राइभेट हो कि पब्लिक हो अब त्यसमा पनि सेयर बिजनेस हो कि अब सेल्फ हो होइन त्यो समग्रले इफेक्ट हुन्छ एक्ज्याक्टली तपाईँले भन्नुभएको जस्तै इन्भेस्टर भनेको चाहिँ इम्प्लोइ इम्प्लोइ पनि इन्भेस्टर बन्न सक्छ हजुर हो सेल्फ इम्प्लोइ पनि इन्भेस्टर बन्न सक्छ बिजनेस ओनर पनि इन्भेस्टर बन्न सक्छ तर इन्भेस्टर भनेको त्यो वर्गको मान्छे हो जसले चाहिँ आफ्नो पैसालाई चाहिँ पैसा अझ पैसा चाहिँ कमाउनको लागि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ के गर्छ पठाउँछ भने इन्भेस्ट गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टर हामी भनेर भन्छौँ होइन एउटा वर्ड छ तपाईँको investor does not work for money रे क्या होइन इन्भेस्टर चाहिँ पैसाको लागि चाहिँ के गर्दैन काम गर्दैन investor invest. investor does not work for money money works for investor पैसाले चाहिँ इन्भेस्टरको लागि चाहिँ काम गर्छ कार्य गर्छ काम गर्छ भनिसके पछाडि इन्भेस्टर सो एउटा अझ रियल प्यासिभ इन्कम गर्ने चाहिँ इन्भेस्टिङ गर्ने अब तपाईँले भन्नुहोस् थुप्रै सेक्टरहरू हुन्छ जस्तो आइपिओदेखि लिएर एफपिओदेखि लिएर आजको समयमा तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अझ तपाईँको यो टेक्नोलोजीमा हामीले इन्भेस्ट गर्न सकियो होइन राइट टेक्नोलोजीमा अथवा चाहिँ तपाईँको फन्डिङ एन्जल इन्भेस्टर भनेर काम गर्न सकियो होइन सो इन्भेस्टर इन्भेस्टिङ गर्ने यो थुप्रै साइट्सहरू छन् र इन्भेस्टरले चाहिँ यो साइट्सबाट विशेष गरेर चाहिँ पैसा कमाउँछ भनिसके पछाडि अब हामी क्लियर छौँ नि संसारमा कति किसिमको मान्छेहरू हुँदो रहेछ चार किसिमको मान्छे employee self employee business owner र इन्भेस्टर होइन यो विषयमा थाहा थियो समीप सरलाई अगाडि होइन जसलाई हामी चाहिँ अब यो चारवटा क्याटेगोरीमा चाहिँ सबभन्दा मन चाहिँ कुन पर्यो तपाईँलाई समीप सर कस कुन मन पर्यो कुन क्याटेगोरी मन पर्यो सेल्फ इम्प्लोइ बिजनेस इन्भेस्टर मन परेन ओके <laughs> हाम्रो अक्षय सरलाई कुन मन पर्यो यसमध्ये चारवटा सबै आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ तर मलाई अब मोस्टली भनेको तपाईँको सेल्फ अनि त्यसपछिबाट यो इन्भेस्टमेन्ट ओके सो म यहाँ अलिकति फ्याक्ट डेटा तपाईँहरूसँग कुरा गर्न चाहन्छु संसारको नाइन्टी पर्सेन्ट मान्छे चाहिँ कहाँ छ त इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइ वर्गमा छ संसारको नब्बे पर्सेन्ट मान्छे चाहिँ कि त इम्प्लोइ गर्छ उसले कि त त्यो मान्छेले चाहिँ सेल्फ इम्प्लोय गर्छ भने ओन्ली टेन पर्सेन्ट मान्छे चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा छ इन्भेस्टर अनि बिजनेस ओनर क्याटेगोरीमा चाहिँ छ भने अर्को फ्याक्ट कुरा गरौँ संसारको दस पर्सेन्ट मात्र पैसा चाहिँ यो इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइ क्याटेगोरीमा छ संसारको दस पर्सेन्ट मात्र पैसा सेल्फ इम्प्लोइ र इम्प्लोइ क्याटेगोरीमा छ भने नब्बे पर्सेन्ट पैसा कहाँ रहेछ त इन्भेस्टिङ र बिजनेस ओनर क्याटेगोरीमा छ र यो नब्बे पर्सेन्ट मान्छेहरू चाहिँ यो नाइन्टी पर्सेन्ट मान्छेहरू चाहिँ यो दस पर्सेन्ट पैसाको लागि के गरिराखेको छन् फाइट गरिराखेको छन् हजुरहरूको लागि काम गरिरहेको छन् यस अरूको लागि काम <laughs> गरिरहेछन् जहाँ चाहिँ तपाईँको ओन्ली टेन पर्सेन्ट छ पैसा संसारको एट बिलियन प्लस तपाईँको पपुलेसन भइसक्यो एट बिलियन प्लस पपुलेसनको नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट मान्छेहरू कहाँ रहेछ त कि त उसले नोकरी गर्दो रहेछ कि त उसले चाहिँ के गर्दो रहेछ आफ्नो सानो खुद केही गर्दो रहेछ भने मात्र दस पर्सेन्ट मान्छेहरू चाहिँ के गर्दो रहेछ ठुलो ठुलो बिजनेस अपरेट गर्ने र इन्भेस्टर बन्ने चाहिँ काम गर्दो रहेछ अब यो वर्ल्डको इकोनोमी कति ट्रिलियन छ होइन वर्ल्डको इकोनोमी त अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ वान हन्ड्रेड ट्रिलियन प्लस छ होइन तपाईँको यो वर्ल्डको इकोनोमी त्यो इकोनोमीको जम्मा दस पर्सेन्ट चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा रहेछ त इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइ क्याटेगोरीमा रहेछ अब त्यो दस पर्सेन्ट पैसाको लागि नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट मान्छेहरू के गरिराखेको छन् जुनिराखेको छन् फाइट गरिरहेको छन् तिमीभन्दा म म जान्ने हो भन्दा म धेरै गर्न सक्छु होइन सिम्पल इक्जाम्पल दिउँ न म्यादीकै लागि नेपालमा कति कति मान्छेहरू लड्यो भिडियो तपाईँको एउटा चाहिँ खरिदार सुब्बा हुनका लागि मान्छेहरू कति लड्छन् भिड्छन् होइन कम्पिटिसन छ नि तर आज साइमन राईले जुन अनलाइन मार्केटमा काम गरिरहेको यसमा कम्पिटिसन नै छैन नो कम्पिटिसन <laughs> होइन राइट किन त भन्दाखेरि यो स्पेसिफिक मार्केट छ यो अनलाइन मार्केट के छ त भन्दाखेरि धेरैले रिकगनाइज गर्नै सकेको छैन होइन जहाँ कम्पिटिसन नै छैन जहाँ मोनोपोली हामीले चाहिँ मोनोपोली बिजनेस गर्न सकिन्छ होइन यो अनलाइन मार्केट भनेको चाहिँ त्यो किसिमको मार्केट छ आज होइन र तपाईँको चाहिँ बिजनेस ओनर इन्भेस्टरहरू फर इक्जाम्पल तपाईँको बिजनेस ओनर र इन्भेस्टरले चाहिँ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट बिज के अरे तपाईँको चाहिँ मनी एक्वायर गर्छ भन्छ नि तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ होला नि इलन मसको एक्लो नेटवर्थ इलन मस्क एक्लैको सम्पत्ति भनेको चाहिँ नेपाल जस्तो भन्दा देशलाई खरिद गर्न सक्छ अरे हौ एकजना मान्छेको नेपाल जस्तो भन्दा बढी देशलाई खरिद गर्न सक्ने एकजना मान्छेले <laughs> होइन imagine how they are playing very big होइन भनिसके पछाडि संसारको त अहिले त सबैभन्दा धनी त इलन मस्क हो नि होइन समीप सर संसारको धनी मान्छे संसारको धनी मान्छे अक्षय सर थाहा छ तपाईँलाई दोस्रोमा को छ जेफ बेजोस थर्डमा को छ वारेन वाफेट अस्ति भर्खर आई थिङ्क के अरे इन्डियाको चाहिँ अडानी आयो होइन सो यो इलोन मस्क एक्लैले चाहिँ नेपाल जस्तो पचासीवटा देश किन्न सक्छ भने तपाईँको चाहिँ पचासीभन्दा प्लस बढी देशलाई किन्न सक्छ भने जेफ बेजोस सेकेन्डमा छ होइन उनीहरूको यो नेटवर्क संसारको दसवटा मात्र तपाईँको चाहिँ बिलिनियरहरूको चाहिँ नेटवर्थ एकमुष्ट गर्ने भने कतिवटा कन्ट्रीलाई किन्न सक्दो रहेछ त होइन so they are acquiring that much money क्या होइन किन त भन्दाखेरि किन त भन्दाखेरि उनीहरू बिजनेस ओनर र इन्भेस्टिङ सेक्टरमा छन् राइट सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आज मैले यो क्लासबाट तपाईँहरूलाई के म्यासेज दिन खोजेको भने हामीले एकदमै सानो गेम खेलिराखेको छौँ कि एकदमै सानो गेम खेलिराखेका छौँ हामी अब धेरै कुराहरू छ जस्तो अब तपाईँको चाहिँ बिजनेस यो इन्भेस्टर भन्ने बित्तिकै अब तपाईँको चाहिँ उत्तिकै रिस्क एपटाइटहरू पनि लिन सक्नु पऱ्यो उत्तिकै अब तपाईँको चाहिँ ठुलो सोच्न पनि सक्नु पऱ्यो थिङ्क बिग भन्छ नि होइन सबभन्दा सबभन्दा तपाईँको हरेक मान्छेको सफल मान्छेको सुरु सुरुवात कहाँबाट हुन्छ सोच होइन सोच समय र सङ्गत भन्छ नि तपाईँले जति ठुलो धेरै ठुलो सोच्न सक्नुहुन्छ उति ठुलो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जति राम्रो मान्छेहरूको तपाईँले चाहिँ सर्कल सङ्गत गर्नुहुन्छ तपाईँ उति धेरै तपाईँले चाहिँ सक्सेस एचिभ गर्नुहुन्छ जति राम्रो मान्छेहरूसँग चाहिँ नेटवर्क गर्नुहुन्छ नि जोडिनुहुन्छ नि तपाईँ त्यही मान्छेको एउटा चाहिँ सङ्गतमा पढ्नुहुन्छ होइन भन्छ नि तपाईँको चाहिँ tell me your five friends I will टे I will so I will tell your future भन्छ नि होइन मलाई तपाईँको पाँचजना साथी पाँचजना साथी तपाईँको साथी सर्कल तपाईँले कस्तो मान्छेको सङ्गत गर्नुहुन्छ पाँचजनाको नाम भन्नुहोस् अनि उसको ह्याबिट्स मलाई भन्नुहोस् तपाईँको फ्युचर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मैले भनिदिन्छु भन्छ क्या होइन हाम्रो के अरे वारेन बफेटले एक्ज्याक्टली तपाईँ त्यही मान्छे हुनुहुन्छ जस जुन तपाईँले सङ्गत गर्नुहुन्छ पाँचजना साथी सङ्गत गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यही व्यक्ति हुनुहुन्छ राइट सो सबभन्दा मेन कुरा भनेको के रहेछ भन्दाखेरि सफलता एचिभ गर्नको लागि मेन इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर केले प्ले गर्दो रहेछ सोचले प्ले गर्दो रहेछ दोस्रोमा सङ्गत तपाईँले कस्तो साथी सर्कलको चाहिँ सङ्गत गर्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ प्ले गर्दो रहेछ रोल थर्डमा भनेको चाहिँ सोच समय सङ्गत त्यस पछाडि चाहिँ समय कुन टाइममा चाहिँ तपाईँले अपर्च्युनिटीलाई ग्राप गरिराख्नु भएको छ त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ राइट आकाश सर सुनिराख्नु भएको छ अक्षय सर सुनिराख्नु भएको छ तपाईँले हजुर म सुन्दैछु है टाइम यस्तो इम्पोर्टेन्ट छ नि जस्तो तपाईँले आज आज गर्नुपर्ने काम अबको पाँच महिना पछाडि गरेर हुँदैन क्या तपाईँले राइट टाइममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ राइट कुरा ग्राप गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ फास्टेस्ट तपाईँले आफ्नो ग्रोथलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ फास्टेस्ट ग्रोथ तपाईँले चाहिँ एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो लाइफ फर इक्जाम्पल जस्तो इलन मस्कले आज पेपाल चाहिँ दस वर्ष पछाडि पेपाल सुरु गरेको भए के हुन्थ्यो आउटडेटेड हुन्थ्यो इलम मस्कले तपाईँको चाहिँ टेस्टलाई चाहिँ अबको दुई चार वर्ष पछाडि चाहिँ रन गर्न थालेको भए के हुन्थ्यो त्यो आउटडेटेड हुन्थ्यो होइन यहाँ सफलता कहाँ छ भने नि सबभन्दा फर्स्टमा त सोचमा छ होइन एलन मस्कले यसरी सोचिरहेछ कि यसरी उहाँले उहाँले भन्नुहुन्छ क्या तपाईँको के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यदि कुनै काम भविष्यमा गर्नु नै छ भने कुनै काम भविष्यमा गर्नु नै छ भने त्यो काम भलै त्यो काम भलै तपाईँको तपाईँको लाइफ अथवा तपाईँको लागि उचित नहोला होइन तपाईँको फेयरमा नआउला तर तपाईँ त्यो काम गरेर नै छोड्नुहोस् भन्नुहुन्छ क्या मलाई एकदमै यो कुराले टच गर्छ क्या तपाईँले जित्नै पर्छ भन्ने छैन क्या होइन उहाँले के भन्नुहुन्छ कुनै काम गर्दाखेरि तपाईँ तपाईँले जित्नै पर्छ सक्सेस हुनै पर्छ अथवा चाहिँ त्यो फिल्डमा लागेर तपाईँ चाहिँ भनौँ न सफलता पाउनै पर्छ भन्ने छैन अरे क्या होइन हारे पनि ठिकै छ अरे क्या तर यदि त्यो भविष्यमा गर्नु नै छ भने अहिले गर भनेर भन्नुहुन्छ क्या त्यो मलाई एकदमै छुने टच पोइन्ट हो सो यहाँ कुरा के छ भने नि हामीले हामी म विशेष गरेर अब मैले अनलाइनमा तपाईँहरूलाई प्रेरित गर्ने भएको हुनाले इन्सपायर गर्ने भएको हुनाले म पनि के भन्छु भने नि यदि तपाईँहरू चाहिँ यो अनलाइन इन्डस्ट्रीमा तपाईँहरूले चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ यही सेक्टरमा केही छ स्कोप देख्नुहुन्छ यो क्षेत्रको चाहिँ एउटा चाहिँ एडभान्टेजेस तपाईँहरू देख्नुहुन्छ भने नछुटाउनुहोस् क्या आज तपाईँले थोरै इन्भेस्ट गरेर केही फरक पर्दैन कि सर आज तपाईँहरूले थोरै आफ्नो टाइम एक्स्ट्रा एक दुई घन्टा तपाईँहरूले छुट्याएर केही फरक पर्दैन क्या तर एटलिस्ट पनि टु फोर फाइभ इयर्स तपाईँहरूले कन्टिन्युसली तपाईँहरूले चाहिँ यो सेक्टरलाई तपाईँहरूले टाइम दिँदै जानुहोस् त्यति बेलाको म्यासिभ रिजल्ट तपाईँहरूले जुन पाउनुहुन्छ नि त्यस पछाडि वाट आइएम सेङ जुन चाहिँ तपाईँहरूले त्यति बेला तपाईँहरूले सोच्न सक् भन्न सक्नुहुन्छ कि मैले के भनिराखेको रहेछु भन्ने कुरा तपाईँहरूले त्यो कुरा मलाई डेफिनेटली तपाईँहरूले मलाई भन्नुहुन्छ क्या होइन किनभने मलाई अलरेडी एक दुई वर्ष अगाडि नै गर्नुभएको व्यक्तिहरूले व्यक्तिहरू पनि धेरै थ्याङ्कफुल हुनुहुन्छ क्या होइन मैले तपाईँहरूलाई भने होइन केही नामहरू पनि भने जसले आफ्नै अहिले अनलाइन बिजनेस रन गरिरा राख्नुभएको छ होइन कति मान्छेहरू के छ भन्दाखेरि तपाईँको प्रोकास्टिनेट छन् नि त मान्छेहरू होइन सर अब दुई महिना पछाडि गरौँ होला दस महिना पछाडि गरौँ होला बिस अब समय यसरी आइसक्यो वेब भर्जन आयो वेब भर्जनबाट वेब टूमा आयो अब तपाईँको चाहिँ ब्लक चेन टेक्नोलोजी तपाईँको चाहिँ मेटावर्समा जाँदैछ होइन हामीले यो अपर् यो धेरै मान्छेहरूले यो अपर्च्युनिटी त लुज गरिराखेको छन् नि त होइन ग्राप गर्नेले ग्राप गरिराखेको छ तर अपर्च्युनिटी लुज गर्नेले त लुज गरिरहेछ नि त एकदमै सामान्य टेक्नोलोजीबाट यो अपर्च्युनिटीहरू लुज गरिराखेको छ because of procrastination because of तपाईँको चाहिँ ल्याक अफ टेकिङ एक्सन होइन तपाईँको चाहिँ एक्सनमा जानै नजाए पछाडि तपाईँको त्यो हुँदै हुँदैन सो द्याट मैले यो सेसनमा तपाईँहरूलाई के यहाँ फेरि पनि सेयर गर्छु भने यो इन्डस्ट्रीमा पनि फ्युचर छ है समीपजी यो इन्डस्ट्रीमा पनि फ्युचर छ यसको लागि तपाईँहरूले स्किल्स एक्वायर गर्नै पर्छ skills is most important factor अनि स्किल्स भन्ने कुरा बिस्तारै एक्वायर गर्दै जाने हो आजको भोलि फ्याट्टै आउने हो कुरा होइन होइन मलाई यो लेभलसम्म आउनका लागि फाइभ इयर्स लागिसक्यो अझै पनि मलाई के फिल हुन्छ भने अझै पनि मैले एट्टी नाइन्टी पर्सेन्ट नै सिक्नुपर्ने मलाई फिल हुन्छ यो इन्डस्ट्रीमा होइन सो यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो र यो अनलाइन इन्डस्ट्रीमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि विशेष गरेर आफ्नै सेल्फ इम्प्लोइको काम गर्न सक्छौँ है आफ्नै तपाईँको चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइबाट सुरु गरेर हामी बिजनेस रन गर्न सक्छौँ इन्भेस्टर त तपाईँहरू मजाले भन्न सकि नै हाल्नुहुन्छ होइन इन्भेस्टर इन्भेस्टरको लागि अब केही आइडिया त चाहिन्छ नै हेर्नुहोस् इन्भेस्टिङसँग रिलेटेड पनि तपाईँको बेसिक मिडियम हाई एडभान्स लेभलको ट्रेनिङहरू हुन्छ होइन त्यो पर्छ नै डेफिनेटली पनि कहाँ इन्भेस्ट गर्ने केमा इन्भेस्ट गर्ने कति रिटर्न आउँछ हर कुराहरू क्यालकुलेट गरेर नै इन्भेस्ट गर्ने हो होइन एक्सपर्टहरूको एडभर एड तपाईँको चाहिँ एडभाइस लिएर नै काम गर्ने हो इन्भेस्टरमा पनि होइन तर यो इन्भेस्टर बन्नका लागि सर्टेन अमाउन्ट अफ आफ्नो कलेक्ट गर्दै जाने त्यो सँगसँगै चाहिँ आफूले चाहिँ के गर्न सक्यो त सेल्फ इम्प्लोइको काम गर्न सक्यो तपाईँको चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइ जब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ दुई चार वर्ष चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइ साइडमा काम गर्दै जानुहुन्छ आफ्नो चाहिँ बिजनेसलाई एक्सपान्ड गरेर कहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ त बिजनेस ओनर क्याटेगोरीमा ल्याउन सक्नुहुन्छ र मुख्य गरेर इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइको मान्छेले चाहिँ एक्टिभ इन्कम कमाउँछ एक्टिभ इन्कम मात्र चाहिँ कमाउँछ है एक्टिभ इन्कम मात्र चाहिँ इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइले चाहिँ कमाउँदो रहेछ भने बिजनेस ओनर र इन्भेस्टरले कुन क्याटेगोरीको इन्कम गर्दो रहेछ प्यासिभ इन्कम कमाउँदो रहेछ होइन अब अझ हिजो हाम्रो अक्षय सरले पनि भनिराख्नु भएको थियो एक्टिभ इन्कम भने के त एक्टिभ इन्कम भने त्यही नै रहेछ तपाईँ हामी आज क्लियर रह्यौँ जसले हाम्रो समय आफ्नो इनर्जी एक्सपर्टिज टाइम आफूसँग जे छ त्यसलाई एक्सचेन्ज गरे बापत हामीले अर्निङ पाउँछौँ एक्टिभ इन्कम प्यासिभ इन्कम के रहेछ त हामीले आफ्नो टाइम नदिँदा पनि आफ्नो आइडिया नगुमाउँदा पनि आफ्नो नलेज अथवा एक्सपर्टिज केही सेयर नगर्दा पनि पैसा आइराख्दो रहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ प्यासिभ इन्कम भनेर चाहिँ भन्दो रहेछौँ बिजनेस ओनर र इन्भेस्टरले गर्ने त्यही नै हो नि त उनीहरूले आफ्नो डा आइडिया पनि गुमाउँदैन आफ्नो तपाईँको चाहिँ एक्सपर्टिज पनि लगाउँदैन फर इक्जाम्पल म तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल दिन्छु नोबेल ब्याङ्कको लगभग फिफ्टी पर पर्सेन्टभन्दा मा माथि चाहिँ सेयर कसको छ विनोद चौधरीको छ विनोद होइन चौधरी ग्रुपको छ विनोद चौधरीको छ तर विनोद चौधरी नोबेल ब्याङ्कमा प्रेजेन्ट हुनुपर्छ त पर्दैन नि होइन ऊ आकाशमा होइन ऊ आकाशमा उडिराखेको छ ऊ आफ्नै के अरे चाहिँ बिजनेस गरिराखेको छ र तपाईँको चाहिँ नेपालको त अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा कुन हो अगाडि भन्ने कुरा हाम्रो अक्षय सरलाई नै थाहा छ मभन्दा पनि धेरै तर पनि उसले करोडौँको अरबौँको रिटर्न मुनाफा उसले लिइराखेको छ passive income right so passive income भनेको चाहिँ त्यो किसिमको अर्निङलाई भन्छ र अनलाइन क्षेत्र पनि त्यो क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ प्यासिभ इन्कम गर्न सकिन्छ होइन भोलि पर्सि तपाईँहरूले विशेष गरेर एफिलिएट मार्केटिङ यो क्षेत्रमा सिक्दै जानुहुन्छ भने एफिलिएट मार्केटिङ लगायतको फनलको कुराहरू सिक्नुहुन्छ जस्तो कसरी तपाईँको अटोमेटिक अटोमेसनमा अनलाइन अटोमेसन अटोमेटिकल्ली तपाईँको चाहिँ अर्निङ गर्ने होइन त्यो अप्सनहरू हुन्छ होइन टेक्नोलोजीलाई लिभरेज गरेर अटोमेटिक शैलीमा तपाईँको चाहिँ सेटअप गरेर कसरी अनलाइनबाट अर्निङ गर्ने त्यो कुराहरू हुन्छ राइट क्लियर हुनुहुन्छ अक्षय सर क्लियर हुनुहुन्छ नि क्लियर हुनुहुन्छ हाम्रो समीप सर एक्टिभ इन्कम भने के रहेछ के अरे समीप सर एक्टिभ इन्कम भने कस्तो रहेछ आफू इन्भल्भ भएर आफू इन्भल्भ भएर आफ्नो आइडिया लगाएर टाइम दिएर इनर्जी दिएर र के डिफ्रेन्स हुन्छ भन्दाखेरि एक्टिभ इन्कम र प्यासिभ इन्कममा के डिफरेन्स हुन्छ भने भोलि पर्सि कहीँ हामी चाहिँ घुम्नु अथवा तपाईँले चाहिँ आफ्नो भ्याकेसन अब लिभ गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको के भयो पैसा आउँदैन अथवा तपाईँ जागिरबाट फायर हुनुभयो भने के भयो पैसा आउँदैन तपाईँ अथवा भोलि तपाईँ कोही मान्छे अथवा एक्टिभ इन्कम गर्नेको रिस्क फ्याक्टर है एक्टिभ इन्कम गर्नेको रिस्क फ्याक्टर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही नै हुन्छ होइन ऊ चाहिँ अब जब छोड्नु पऱ्यो भने डेफिनेटली उसले अर्निङ पाउँदै पाउँदैन यदि ऊ चाहिँ बिरामी भइहाल्यो भने उसले अर्निङ पाउँदै पाउँदैन उसको आम्दानी आउँदै आउँदैन ऊ चाहिँ यदि छिमेकी अथवा कहीँ जानु पर्यो भने उसले के पाउँदैन आम्दानी पाउँदै पाउँदैन अर्को भनेको त्यो फ्याक्टरहरू हुन्छ एक्टिभ इन्कमको चाहिँ रिस्क फ्याक्टर भनेको चाहिँ के हुन्छ राइट प्यासिभ इन्कमको चाहिँ एडभान्टेजेस भनेको के हो त भन्दाखेरि आफू घुमे पनि भयो आफू काम गरे पनि भयो आफू काम नगरे पनि भयो आफू टाइम दिए पनि भयो आफू टाइम नदिए पनि भयो यो चाहिँ प्यासिभ इन्कमको चाहिँ एडभान्टेजेस हो राइट सो तपाईँहरू एक्टिभ इन्कमलाई फोकस गर्ने कि प्यासिभ इन्कमलाई फोकस गर्ने डिसाइड गर्नु होला होइन है र हामी भोलिको डेजमा हामी कसरी चाहिँ एउटा सेल्फ इम्प्लोइबाट एउटा बिजनेस ओनर हुँदै एउटा इन्भेस्टर लाइनमा जाने त्यो विषयमा पनि हामी डिस्कस भोलिको डे दिनहरूमा गर्छौँ हुन्छ अक्षय सर होइन जस्तो यो अनलाइन क्षेत्र भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यहाँ इम्प्लोइ त हुँदै होइन यो इम्प्लोइ तपाईँहरूले गर्ने ठाउँ हुँदै होइन यसमा तपाईँहरूले गर्ने तपाईँ हामीले गर्ने के हो त सेल्फ इम्प्लोइ गर्ने हो स्किल्स एक्वायर गर्ने हो होइन आफ्नो बोस आफै नै हो आफूले आफूलाई प्रेसर दिने हो अलिकति आफ्नो त्यो प्रेसरलाई दिएर हल्का स्किल्स एक्वायर गरेर माथि बढ्दै बढ्दै बढ्दै जाने हो जुन मैले तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ सुरुमा यो किसिमको चार्ट अनि बल्ला बन्छ होइन बिगिनिङ फेजमा यो सबै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर हजुर समीप सर दुई किसिमको अहिले मैले यो सेसनमा दुई किसिमको मात्र भन्छु पछाडि हाम्रो अब तपाईँहरू अगाडि बढ्दै जानुभयो भने हाम्रो पोर्टफोलियो इन्कमको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ हुन्छ ओके अहिले चाहिँ हामी एक्टिभ र प्यासिभको इन्कमको विषयमा मात्र कुरा गर्छौँ हुन्छ सो यो किसिमको चार्ट अनि चाहिँ बन् बन्दै जानु बिगिनिङ फेजमा तपाईँहरू आफैले कन्टेन्ट डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले आफैले ग्राफिक्सको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले आफैले के अरे चाहिँ प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ कम्युनिकेसनको कुराहरू होला होइन के अरे चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ सिक्नुपर्ने होला यो धेरै वर्क हुन्छ त्यति बेला तपाईँहरूको अर्निङ के हुन्छ थोरै थोरै हुनसक्छ तर तपाईँहरू एउटा लेभलमा पुगिसके पछाडि के हुन्छ वर्क चाहिँ घट्दै घट्दै घट्दै घट्दै जान्छ अर्निङ चाहिँ के हुँदै जान्छ बढ्दै बढ्दै बढ्दै बढ्दै जान्छ र एक लेभल पुगिसके पछाडि चाहिँ प्यासिभ इन्कम चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ हुँदै जान्छ है त आजको सेसन अब मेरो अर्को सेसन छ आजको सेसन यही नै स्टप गरौँ होला मेरो नौ बजेबाट एउटा सेसन छ तर नौ चार भइसक्यो I think they are waiting so त्यो कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा चाहिँ भोलि चाहिँ हाम्रो के सिक्छौँ भन्दाखेरि हामी विशेष गरेर तपाईँहरूले इजी सजिलो माध्यमबाट कसरी चाहिँ आफ्नो डिजाइनहरू सर्ट्सहरू भिडियो सर्ट्सहरू बनाउने फेसबुकमा रिल्सहरू कसरी क्रिएट गर्ने टिकटक सर्ट्सहरू कसरी एकदमै बनाउने अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोफेसनल ग्राफिक डिजाइनरले गरेको जस्तै ग्राफिक डिजाइनहरू कसरी गर्ने भोलिको दिनमा हामी सिक्छौँ हुन्छ क्यानभाको विषयमा हामी सिक्छौँ क्यानभाको विषयमा थाहा छ समीप सरलाई हजुर क्यान क्यानभाको विषयमा थाहा छ तपाईँलाई समीर सरलाई क्यानभाको विषयमा हजुर के भन्नुभयो क्यानभाको विषयमा थाहा छ क्यानभा सफ्टवेयरको विषयमा ठिक छ भोलि हामी त्यो सेसन पढ्छौँ हाम्रो अक्षर सरलाई थाहा छ क्यानभाको विषयमा क्यानभाको नाम धेरै सुन्ने गरेको छु यो खासमा एडिटिङको लागि विषय हो म तपाईँलाई हो तपाईँहरू तपाईँ हजुर अब हाम्रो आज डे टू हो भोलि चाहिँ म तपाईँहरूलाई त्यो विषयमा र एउटा गुड न्युज तपाईँहरूलाई चाहिँ के दिन्छु भन्दाखेरि म तपाईँहरू दुवैजनालाई चाहिँ क्यानभा प्रो एक्टिभ गर्नको लागि नाइन नाइन्टी डलर कस्ट लाग्छ तर म तपाईँहरूलाई फ्रीमा गरिदिनेछु तपाईँहरूलाई चाहिँ है क्यानभा प्रो भन्ने सफ्टवेयर हुन्छ भोलि सिक्स कि यसको धेरै इम्पोर्टेन्ट छ सर तपाईँहरूले भोलि यो यो इन्डस्ट्रीमा करियर बनाउनुहुन्छ भने नि सर तपाईँहरूले धेरै कुरा एडोबी प्रिमियर प्रो कुन एडिटिङ सफ्टवेयर चलाउने भन्ने कुरै बरु लङ लङ भिडियोको लागि सर्टेन एउटा फिल्मोरा अथवा कुनै एउटा सामान्य सफ्टवेयर सिके भयो तर तपाईँहरूले सोसल मिडिया मार्केटिङ गर्छु डिजिटल एजेन्सी रन गर्छु तपाईँको चाहिँ फेसबुक मार्केटिङ मैले चाहिँ कुनै कम्पनीको होल्ड गर्छु इन्स्टाग्राम मार्केटिङ कुनै कम्पनीको रन गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने सिम्पल क्यानभास सफ्टवेयर तपाईँहरूले चाहिँ जान्नुभयो भने द्याट्स इनफ होइन हाम्रो मै मैले डिजिटल एजेन्सी रन गरिराखेको छु हाम्रो टिमले पनि यही रन यही चलाइराखेको छ होइन आजको समयमा यस्तो समय आयो मान्छे एउटा धेरै टेक्निकल हुन जरुरी नै छैन क्या होइन सिम्पल त्यो केले काम गरिराखेको छ त्यसलाई टक्क क्याच गरेर काम गर्न सक्यो भने द्याट्स द बेस्ट है त सो हुन्छ आजको क्लास कस्तो रह्यो अक्षेसन लास्टमा केही रिभ्यू त लिनै पर्यो अक्षय सर सुनिराख्नु भएको छ समीप सर क्लास कस्तो लाग्यो क्लास राम्रो लाग्यो अब भोलि भोलि इडिटिङहरूको आजको एकदम राम्रो लाग्यो इन्कमहरूको बारेमा बिजनेसहरूको बारेमा जानकारी भयो तपाईँको अनि तपाईँको लाइफमा यो एकदमै तपाईँको त करियर नै सुरु भएको छैन सबभन्दा फर्स्ट कुरा होइन तपाईँको करियरको लागि यो एकदमै चाहिने कुरा हो होइन किनभने यो यति होइन यति कुरा जान्नका लागि मान्छेहरू लाखौँ खर्च पेयो के अरे तिरेर तपाईँको यो विशेष गरेर यो रुल पत्ता लगाउने भनेको रोबोट के हो साकी भन्ने मान्छे हुनुहुन्छ लाखौँ खर्च तिरेर यो यति कुरा जान्नका लागि मान्छेहरू सिक्न जान्छन् अनि त्यो सिक्नका त्यति मात्र नभएर उनीहरू तपाईँको चाहिँ यति कुरा थाहा थाहा पाउन कति इयर्स लाग्छ उनीहरूलाई तिस चालिस वर्षको उमेरमा उनीहरूले यो कुरा बल्ल थाहा पाएर हजुर हजुर ओके होइन मैले समीपजी हजुर समीपजीलाई थोरै एडभाइस मैले दिएँ समीपजीको करियर स्टार्ट नभएको हुनाले यो एकदमै मलाई पनि मलाई पनि यो कुरा थाहा नै थिएन क्या समीप सर होइन मलाई जब यो कुरा थाहा भयो नि इएसबिआईको e कन्सेप्ट मलाई थाहा भयो नि अनि अलवेज माई टार्गेट इज कहाँ छ त यहाँ छ यहाँ छ होइन यहाँ मैले यहाँ मैले लगभग तिन चार वर्ष मैले रोल प्ले गरिसकेको छु अब मेरो टार्गेट कहाँ छ यहाँ छ होइन राइट म हिजोको समयमा यहाँ थिएँ होइन पाँच हजार दस हजार बिस हजारको जागिर गर्दै थिएँ तर म अबको मेरो टार्गेट जहिले कहाँ हुन्छ यहाँ पुग्ने हो फाइनेन्सियल फ्रिडम क्रिएट गर्ने हो लाइफमा फ्रिडम क्रिएट गर्ने हो होइन सो समीप समीप तपाईँले सिक्नुपर्ने त धेरै छ सिक्नुहोस् तपाईँले स्किल्स एक्वायर गर्नु गर्नुहोस् ट्रेनिङमा तपाईँले राम्रो मेन्टरलाई क्याचअप गरेर तपाईँले ट्रेनिङ एटेन्ड गर्नुहोस् चाहे त्यो मसँग तपाईँले गर्नुहोस् चाहे अरूसँग गर्नुहोस् एकदम चाहिन्छ स्किल्स भन्ने कुरा धेरै चाहिन्छ तपाईँको कलेजमा हजुर क कलेजमा हजुर कलेजमा युनिभर्सिटीमा तपाईँले कति खर्च गर्नुभएको छ इमेजिन तपाईँले कति लाख खर्च गर्नुभएको छ दस लाख बिस लाख तिस लाख होइन म्यासिभ छ नि त तपाईँको तर तपाईँले थोरै अझ यो इन्डस्ट्रीमा ग्रुम हुन छ भने तपाईँले थोरै केही केही चाहिँ मेन्टर्समाथि अथवा चाहिँ ट्रेनिङ्सहरूमाथि तपाईँले केही खर्च चाहिँ गर्न चाहिँ जरुरी छ है समीप सर बुझ्नुभयो नि तपाईँको अनि मात्र अनि मात्र तपाईँ यो लेभलमा पुग्न सक्नुहुन्छ अनि मात्र तपाईँ कहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ यो लेभलमा पुग्नुहुन्छ नभए चाहिँ अब तपाईँसँग पैसा नै छैन भने त अब यहीँबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नु होइन एउटा जब सर्टेन जब गर्ने अनि त्यस पछाडि बल्ल यो अपग्रेड तर अलिकति फास्ट तपाईँ मुभ गर्नुहुन्छ भने छिटो तपाईँ हिँड्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले जम्प गर्नुहोस् होइन फास्ट आइटी पनि आइटी पनि पढ्छु कि भन्ने सोच गरेको छु पछि होइन सो फर्स्ट मुभर र फास्ट मुभर मुभर भन्ने हुन्छ तपाईँ फर्स्ट मुभर भन्ने कि फास्ट मुभर जस्तो तपाईँले अलिकति थोरै मेन्टर्स मेन्टर लिएर होइन गाइडेन्स लिएर अथवा बिजनेस मल्टिभर्सिटीलाई लिएर होइन बिजनेस मल्टिभर्सिटीले तपाईँको पार्टनरसिप नि दिन्छ यो बिजनेस मल्टिभर्सिटी पार्टनरसिपको विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ होइन कसरी चाहिँ पार्टनरसिप यही पार्टनरसिप गरेर तपाईँ जानु हो जानुभयो भने पनि तपाईँले यो यो लेभल एचिभ गर्नुहुन्छ होइन यो लेभल एचिभ गर्नुहुन्छ होइन तर थोरै अलिकति फास्ट मुभर भने बन्नुपर्छ तपाईँले जब गर्नुभयो अथवा यो कुरा सिक्नुभयो भने कति टाइम लाग्छ तिन चार वर्ष जान्छ कि जाँदैन तपाईँको जान्छ नि होइन तर एकैचोटि तपाईँले जम्प गर्नुभयो लेट सपोज मल्टिभर्सिटीसँग तपाईँले पार्टनरसिप गर्नुभयो भने तपाईँले पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने काम कति वर्षमा गर्नुहुन्छ नर्मल्ली तपाईँले एकदेखि दुई वर्षमा तपाईँले गर्नुहुन्छ भनिसके पछाडि पाँच वर्षको काम तिन वर्ष त तपाईँको एभोइड भयो नि फास्ट मुभर यसलाई चाहिँ फास्ट ट्र्याक भन्छ फास्ट मुभर भन्छ है त बुझ्नुभयो नि सो हाम्रो अक्षर सरको चाहिँ नेट प्रब्लमले आई थिङ्क उहाँ लिभ हुनुभयो र आजको हाम्रो सेसन एन्ड एन्ड गरौँ र मैले भने अघि नै नौ बजेबाट अर्को हाम्रो वेटिङमा हुनुहुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि भोलिको सेसनमा हामी भेट्नेछौँ है त हुन्छ हुन्छ सर ल गुड नाइट तपाईँलाई गुड नाइट